más. Hoy es miércoles aquí en Japón eh, y venimos a la inauguración de 7-Eleven. Lo abrieron casi como hace la semana que, estuvimos aquí, hicieron todo. Llegó el resto del grupo. Eh, compramos, bueno yo compré una salchicha y lo interesante es este invento japonés que le abres <laughs> mejor esto. Mm, te embarras un poco y te sale tanto la mostaza como la cacha para el poco. Y me acomodo. Haces esto. la cantidad exacta para la salchicha. lo que dice Maris es que este es un cuadrito que trae las dos, las dos, este, tanto la gatsu como la mostaza. Y en el momento que, lo doblas a la mitad, ya trae los, los, este, los hoyitos donde ya, al momento que lo doblas, ahí está, ahí se ve y así es como discurre todo ahí está ahí ok otro capsulita más desde Japón adiós leche jugos más leches y jugos leches y jugos leches y jugos y jugos y leches jugos y leches y más cafés